parna magnet euro pulamuni kalki metolba ni rol euro campus ginya area parna pulamuni palo ya wajani parna magnetic field kalking ka nguran pulamuni nandi euro kamo yaunjolo yapulo chuko kanyini electricity kalkilo ma bolo kanyini nganya wajani earth electric field Scientists ko change kaja chinya magnetic field ba amount of natural electricity nindiriwa about yapo kuchuba ngurawana. Chintulu wakal ko boyo loro wangal. Chamba saula wangal ba ko pananga magnetic field mulbe tariko kamu yawon choriko mo less natural electricity yapunga kalki nguranga Lightning jo storms kuchupalko pana magnetic field ja. Magnetic kamo electric waves yaninpa yapuana kalki waves pa kaninjara yapunga midai yankoni virili. Ngankan nyako. MT michin pa measuramuni magnetic kamo electric waves kaja. Kalkia wiro, Kalkia yawinjo. Nga MT Mijin pa palo la yajini. Computer waka nila ka mo measure mo nila. Palo box pa battery winti. Solar panel yungu ni power. Magnetometer, jumper junior, pananga. Palo nya lo bumper ni magnetic field. Four electrode, jumper junior. Palo nya pair phaser mo north, sky, south, east, kakara. West Yapura. Measure ammonia natural electricity pananga. Mil mil lighto nintini magnetic field. Blue line to nintini electric field kamo electricity. Chamba michindo wial ko measuring mankunila chananya parna jano pilapunila pete. Scientists kaja nintini magnetic field ko kamo electric field kuchonga. Santos lo nyako yapo kaninjara pananga. Kalki yapo electricity yalko kalki ya wildo koronko jako. Nga yumo electricity yankoni. Yapo palo nya shail yuro. Palo nya ya kulila. Yan nga metals kanyelbay yinchaydi. Nga wildo electricity puto yanko jako. Nga yapo granite kamo basalt yuro.